じゃろが素晴らしいっすよね、えどうも、チャザのです。は。えっ、ー、と、今日はちょっと特別インタビューをしたいなと思います。 5人の古典舞踊のカタックダンスをされているし井こさんですよろしくお願いしますお願いします、はいね、あのどういった踊り由さんですかねそうですねカタックダンスは主にフインドのクマンジャイブ、えー、それからバラなシで発展してきた踊りでインド舞踊の中でもイズ、イスラム教とヒンドゥー教両方の宗教を受けて発展してきたなるほどあそうなんですね、 <laughs> お、結構 もう長いことダンスをやられてるんですかそうですね今年で15年あそんなにですかいいですか いやでも僕もちょっと踊りもあの見させてもらったんですけど結構激しい感じでね踊っててあれ一つのダンスで何分くらいですか5分だからそんならですかねそうぐらいですねいや本当にすごかったですね足に鈴がついてるそうですね全然外しちゃったんですけど足に100個の鈴をそれぞれの足に101個ですねごめんなさいはいつけて踊りましてフラメンコの源流と言われているので、えー じゃあロゴだこれからどうしていこうかなんそうですねまた何か機会があればこうして皆さんの前でおれたら嬉しあそうですねええはいすみませんありがとうございますはい今言ったら石井さんの固くダンスをぜひご覧くださいはいありがとうございますありがとうございます